Buon mattino. Buon mattino. Buon mattino. Kai Rio i comenzo sta programma, la flamma de mia curso. Kai chi è mi di schiero i comenzo per la prossima volta informatico. forma ni diros kio es informatico. ni donos eh, di finon cae prediscutos gin cae filosofio Tia maniere ni posso rilatigi la do concetto in cae doni quelca in instrumento in che ogni usos tra la tuta curso por analisi la historia tio signifas che podia ni ne parolos ni ne secos la tempo linion ni secos la tempo linion morto che un iniziero podia ni redonos che cae un instrumento e cae tio tio esas vere utile por compreni la historia umena Top. nu informatico. Kio estas informatico? La UBIV, informatico estas la scienzo pri la collectado, taxado, organizado, cae disconigo de informoe, ofte helpe de computiloe. La vorto che mi volas sustrechi più estas ofte. Kio signifas? Kio signifas? che informatico rilatas mult foie al computilo e se ne muro. Tio ia estas interesse. Kia? Cia, la vorto, la vorto informatico venas de la Franza. Informatico. Cari ni havas ancao en la russa informatica, en la itala informatica, de la radico informatica. do la Cefano Zio estas informo. Sed se oni vidas la alian um, ehm, buono dell'occidente l'occidenta mondo, oni povas dire, almeno rilati in forma di con, oni parola pri computito esempio oni diras computer science computica scienza kai do diva su nue il lato in tu ci ci termino effettive eh, eh, exemple pardonu en la angla uh, oxford voltaro di finas computico che la studio della principio e causo dei computitori do lima gran io significa povas diri informatico pli granda sol computico unue kaj en ĉi tiu kurso mi adoptas la pli granda uh, eh, perspektivo do mi komencos ĉi tie difini kio estas informo kaj informado cutime oni uh, definas informado per du partoi uno estas la datenoi au datumoi se vi preferas se vi preferas datenoi kai la lia parto estas la signifo de la determinación. La datenoi estas iui eroi da informo, de informo, kiui relatigas cum la liai per precise regulae, esplicitae regulae. Alivorte, estas sintaxoi. esplicita regularo o relatività da tenui essa sintaxo. La sintaxa parta de informato. Esplicita regularo. oni povas klare prescribi la regulo. Ni revenos al, al tio detalo, che sas ege grava. Sed, se vi nur havas la tenoi, vi havas, vi povas havi, exemple, computilo, kiu computas ion, tutte sole, posti me. Laimis nomus genet no, monado. Io, ento, io conas non si men, ne conas ne conas ne nion de la extera mondo. Por tio in mezzo a signifo. Se, chi donas la signifo, chi esas la signifo? Por havi signifo, mi necesas alian elementon, interpretando. Rigardo sagon, la interpretando estas exter informado, iusence, sed sen interpretanto vi ne havas informaton vere, ĉar vi ne povas doni signifo. Alia vorto por interpretanto estas agento, sed pri tiu vorto ni reparolos poste. car estas iomete um, tikla vorto en nia contexto. Jen, mi povas iomete profundigi unue en la sintaxa parto, kai poi alie en la poste en la signifa parto, plei cutima modelo por la sintaxa parto estas la sequa. Computado es un proceso de retractado de la datenoi que oni finigas ci eh? kai oni atendas rezulton ĉi tie je religo oni povas ankaŭ diri en el ivo ĉu vi konas tiun vorton eble ne sed rigardu mi skribas la anglan Tio modello esas nomata la modello della scatola. C'ha la electronica ingegnero Wittenkauer che case de accidento oni povas compreni chi o casis malfermigante la nigra scatolo se la nigra scatolo estas tutte la funziata della nigra scatolo est ex, estas tutte exter la povo eh, della guidanto e della viadino della piloto tio tio significa tio tio significa che ci tie la sintaxa parto della datenue è tutte tutta cascita, implicita. Tio estas la plej usata metaforo con la sintaxa parto del informado, e informatico. Cari Kaur ha avuto uh, un merito in ogni um, metaforo. Se informati chi sto è, vola sì i è relativi a e inventis, transformis la um, metaforon, de nigra scatolo al blanca scatolo che us mi pas che essa stravi de sprizita o mai cascita si taxo do mi havas du aliroi uno aliroi homo e desiras relativi alla signifo della informato kai alia homo e quio volas anche o si quie funzias la sintaxe della dateno e ne di informato citiu citiu i duali roi ciam existis existas kai existos en informatico Tio tre gravas, cia cel foie miscomprenoi rilata con pudilo e esemple o caso giuste per tio malsama rilato i tracomo cioè che che homo desira si tio che che le in nio desira si in nio do che maniere ogni povas relativi la tutto in un mura modello individuo linguaggio, in iu linguaggio, quio la machino comprenas. Comprenas, ne vere comprenas, intercitile, quio povas uh, succuri. Cai ciu linguaggio estas formal, estas parto de matematico. To se vi esprimas vian besonon en uh, per uh, homa Vine bovas sentere in medicina in forte in uh, coputivo. E il tuo processo estas trasformaligio. Poste è la inigo. Ai ene nove la modelo centaure. enigo, computado, que es así en que por arte es pizza implicita, implica, o caixa, o contrave blanca, travidebla, per enigo de la batena. Cae, no vi que Interpreta. Yes, justamente. base di fino se vi essa professiulo pardon se mi devas comenzi vere per la ehm, base di fino 3 mal formato estas mi estipo ci un ctl latina e reguloi. Por doni la classica in exemplo, vi uh, ripensu algoritmon kiel cuira receptum. Cuira recepto esas vere bona, bona, bona exemplo. Vi malfermas vian cuiran librum kai vi legas che i posti che io mi se i volas mangi vedeva aceti kai cui la cui rado è resulto risultato della cui rado con l'algoritmo è Estas formala è cuiri. formato in Ne tute non è? non è tutto hazarde e è schiavo vi accetta <clears throat> la mangiaggia vi sei fa l'algoritmo ma che vi cuiras ou vi iras a restauratio. Se vi cuiras, estas blancas cartolo. Se vi iras a restauratio, estas nigras cartolo. Cia, la ante dita eligo estas na mangiagio. E poste vi di fine mangi. Ne? Ti va a io vedem, ti va a tas... Vana, Gizem! Juste Cai, la interessa vero estas che ciu mangiagio estas mas simila la lia. Ali vorte, vi povas cuiri, tal exemplo, spaghetto in, un uh, foie spaghetto in Bologna spaghetto in, exemple, vi sei pas la recetta de Bologna spaghetto in, e ciu Bologna spaghettaggio estas mas simila alla lia. Spite al dio che la algoritmo estas la sama. Ciu estas la sama, sfero en informatico. Programo Kiam vi scribas programo vi scribas variaggio di algoritmo vi può scrivi ne fina nombro unum ora algoritmo. Sam kiel plur quirato. Kaj tio estas iomete la estetika parto de informatiko. povas cuiri bon gustan spaghetti a mal bon gusto spaghetti esempio vi kai povas cuiri elegante mal curigante io mette la cuiro la mi cuira io vi povas tutte mal pure cio cioè ne va fare io vi povas preni bon materialon a un metti il bon materialon che la sanuni povas cui i programmi eleganta bella funzionanta a un ecco kai vi povas ti kai che aspetto in nel ligo kai kai che aspetto in la computata che mi cedas mi cedas diri che es vi povas havi du programmi che funzias far la sama naferon Se n uno estas bone skribita, kaj la ne ne. Kaj nur se vi havas blankan skatolon vi povas scii. Hm? Ĉu klare tio? Tio estas grava punkto. Vere, vere grava punkto por ĝenerale. Bone. Demandoj? Ĉar tio estas vere la, la, la bazo de, de, de ĉio. Ma, oh, bone, tre quien mi devas hasta oír mi clarigo es que yo esas occidentan su en un por ocho, ¿no? Que yo sin Dios, pero ni que yo es feo, que me incomprendible esas teques su falsa. O sea, considero que un mapa de nombre. Que ahí mi pobas, habas du Uh, axoi, du axoin un la verticala axo esta parto e de filosofio kai la dia axo esta scolo scolo en la scuola e Mi rigardas, cioè mi vola seguire la giusta modo. Idealismo. Idealismo. existadismo e lingologicismo. Ego imago mi usus nor la primum parte citiae filosofion occidentan filosofian inventos la greco il centro simplice ok metafisico no metafisico estas tiu parto de filosofio che studas la fundamenta natura della la e entoi entoi au causoi principoi mi povas havi multaj nomoj pri tio uh, estas la comuna proprezzo de tiui estas la ne change blezzo la ne change blezzo tio estas iun pociamai iusetze eh? cae, uh, kai kune formas ontologio che è sistema da principio mi faras ras esempio che volas mi volas sei ciò libera volo estas fundamenta parto della homa naturo a ne? Tiu demando estas metafizika demando. Ja, en nia modelo kio signifas? Ciu libera volo estas ene de ontologio, estas ento, kaŭzo, principo aŭ io simila? Aŭ ne? Kaj tiu ehm tiu eh spezo da demandoj ehm aperigas, starigas gravan problemon, kio esas la problemo la cefa problemo de metafiziko de classificado Ciao! Ni sei pure esempio ni supposu che ni considero liberam volon exter ontologia, ci tiene. Che è questa libera volo? Mm-hmm, exter. Chia maniere ni povas obteni libera volo de la combinado de la entoi? Tio è la lia parto, la lia demanda cae multo de la debato inter filosofoi est as giuste quio est as bene e quio est as unue, cae quia maniere non li rilata su nuna lia. Ciar, generale, oni preferas havi mal grandan nombro da fundamentai entoi. Cae poste derivi, dalien, oni diras, derivi aliai proprezoi proprezoi kai um, modalezzo. Eh mo modalezzo che son chiela ehm um, mm, G pos existi au devas existi se ne esta sparto de la fundamenta realo de la naturo kai la du c'è fai modalezzo e por derivi libera un volo kai la mia in proprezzo in essa snezzesso kai poco e uno lo dice yes, ci vera abstractas, effective. Poste, ciam ni vidas la scolo e mi povas, ah, comprendi questo. Ca in nire venos al citiui schlussi vortoi, non una tuta curso, per concreta e historia e esempio, ontologio, derivi di ontologio alia in conceptoi, proprezoi, kia maniera oni povas rilati metafisico al fisico. Tio esas epistemologio. Considero che ci tie ni ne la Franza al voio, cioè al Franzoi consideras epistemologio nur la la scipovo scienza, della scienza. scienzoi, cae, for mi, tivo estas pato de epistemologio che oni nomas no seologio. Tio es est multe talento. Mi donas a vi caecae exemplui Ciu programisto scias cion pri la programo kiu ni programas, ni programas aŭ ne. Tio estas la demando. E tio estas epistemologia demando. Se kiam oni skribas programo kiu kuras sur komputilo, ĉu oni povas esti surprizita de la eligo aŭ ne, la programisto? Tio estas epistemologia demando. Poste, mi havas etiko kaj etiko estas la parto de filosofio che celas distingi la giuston la giuston de la malgiusto la teoria del punto kai la moralo estas <clears throat> la concreta conduta agada di punto mi volas sustrechi la differenza inter giustezzo e giustezzo. Cioè uno rilata alla legge, la lì alla morale. Che foie ili coincidas, che foie ne. Che foie oni giuste malobeas legge, se la legge non è mal giusta. Hm? Kai fine este tipo mi ami un mito di ris. la computilo estas vere de segnita kai chi era parataro kai che programo io estas bone alirebla facile giueble alia vedebla de usanto au ne. Imagu um, cium discutum pri la interfazoi. Ciu mi preferas usi Macintosh o Windows, ciu mi consideras Macintosh pli facila, pli bella, pli eleganta, au ne, tiu esas este tipo. Kai, tiu esas la parte de filosofio. Mi in generale, in citiu curso, mi vidus multon ne epistemologia cefe al la mia sta tre interessa un parco kai anche oggi fino della corso in videos e tico cioè comprensibile la etico la etico de informatico uh, eh, disfloris kiam informatico igis grava en la societo do en la lasta iaroi en la moderne poco se vi memoras Se vi memoras mi hierau paroli spri Iaro 1971 in Ciriu, Ciriu experimento kai la eh, emo eh, rilati eh, in, forma informaticon al um, al educado al uh, eh, democratio che dio estas vere en moderne popoli. Ni vidos dion, do je la fino. Do ni unue comenzos vidi epistemologion de formadico kai poste etico effettive. Nun, la scoloi, idealismo che questa metafisico per idealisti existas per ci ama exter universa idea mondo per chi ogni ne povas vere recte paroli ogni povas vidi nur la ombron sam chi è la suno vi ne povas recti vidi la suno ne povas vidi nur la resulto, la ombron cai caec cae nomoi la tono nem compreneble cia li estas vera la fundinto efective sed mi ti pavas anca udiri cia li parolis pri ideo sed se oni parolas pri dio pri spirito pri psico Freud estas idealisto ine havas konkretan pruvon de, de la existo de, de, de psikologi. mistera forto de Zamenhof, anca o Zamenhof Kant Hegel Benedetto Croce kio esas epistemo epistemologio por ilia historia vi povas vidi la ombro ne la absoluto ni vine nian povas compreni la ontologion recte etico mul foie prenas formo de explicitae blancs catolae reguloi. Cae tio condutas al deontologio. Deontologio vi havas moralam devon, moralam imperativum, ciet cant, cium vidas vien vivon. Cae tio estas absoluta. Sen depende de la circunstanzoi, vi devas seguici tio estas la idealisma aliro al etiko. Compreneble, estetiko estas? <clears throat> la celo de estetico estas fossi en la naturo por malkaŝi la absoluta belecon. Hmm? pentrato la classica pentrato che oni pentras la greca in dio ge dio in esempio de muso essa sta bellezza e tio essa comprende per essa concreta di lino ne deve essere si concreta di lino che ogni dato che si e tio essa idealismo questo tipo hm tu pare yes nasu la parto in realismo compreneble es las vere schise tiu oni povas paroli pur la tuta cosa non per dio por un pezzo di realismo e epistemologio de iu scolo sen un che va si omette avi nulla ma con to realismo estas mult facete la contrao de idealismo. Ciu existas propra metafisico? Yes, o realisto, ciu estas fisico. Materia e afero, ciu mi povas percepti rette, vi ne perceptas ombro de io alia, ciu estas exter universa, Tio ne existas. Tietos kiom vi vidas, kiom vi povas percepti. Aristotelo. Tomaso. De Aquino. Ka i moderne Karl i moderne Karl Popper. povas sci. Por realisto, la vort menso estas nur intercitile. Menso estas metaforo. Se ne existas, Vine ne povas vere existas la cerbo, existas la biologion, ne existas mixo mixo es as nur metafor por el isto vi povas vidi kia ci tiu pozizio esas exacte la malo de idealisto por idealisto mixo es parto de la ideomundo Estas povas esti ento tu principio de kie vi derivas la concepto la lingvo y que esos derivai concepto Por realisto ci tiu ne existas, vi devas vi, vi povas paroli pri menso. Se tiu esas nur epistemologia, ne ontologia. Ne estas parto de ontologio, nur estas conforta usi un vorto, ne plu. Pre tiu ni multe parolos, giuste pri arte farite intelligentezzo, esempio, giuste pre tiu afero. Cioè, ogni povas vere vidi la uh, eh, en la debato pri artefarita inteligenteco la diversa scoloj. Ekzemple Marvin Minsky priepistemologion dei formalismo. Mm? Generale, dirite, la etico de relisto consideras la circostanza e povas devoigi homo de la bono. Sed, principe, homo estas bona. Kio pos estetico por uh, realisto? Arto, rigardo, sam kiel metafisico iomete coincidas con fisico, estetico celas imiti naturon de nove pentrarto se vi vidas tiui um, artistoi kiu pentras la lumon, la, la flandra exemple kiu pentras kie bone la lumon, kie oni sam kie la fotaggio tio è stato realisma estetico. e via sky vias, ciu vere tio è stato spettro o ciu mi povas metti la mano in un cae e mi ne tio è estetico tipo o realisto ciu clare? yes, fuori havas nur unu nuran certezon, che ne esas certezon, cio fluas, cio shangas, vi ne povas din bani en la sama rivero du foie. Tio esas eh, ultima metaforo inter pragmatistoi. To hm? ne eblas ontologio, simple ontologia ne eblas. Thank you. cio fluas. Cio estas proceso. Kai kiu ni povas si se cio fluas? Mi bone ni povas testi la la circunstanzo. Do ni usas testadon lao studcasoi, povas starigi generala in principio. Mi havas kai kan kazoj, mi povas trovi uh, justan solvon, oportunan solvon por konkreta problemo, la la circostanza se ne generala solvon por ĉiu problemo. Tio estas la aliro de pragmatistoj. Etico, pragmatismo etico estas chefe grava en informatico, char por pragmatistoi homo estas neutra la moral ne necesse bona ne necesse ma bona kai tio havis multa influo la giusta demando ne estas kia tiu ago bonas sed por kiu tiu ago bonas do utilezzo questa sua cefa criterio che foie diras ec che tiu scolo estas utilismo mine chatas tiu char tro uh, eh, emphasis la rolo de etico se e a pli general analiro ki es as pragmatismo ka utilismo estas nur por la etika parto ka e do este etike dependas de la cultura dependas de la cultura Questo tutti la verso due per la. Yes, che ne sta con i ne con la saba generale regolazione, che è generale in ogni nostro aspetto effettivo. Vi devo dire 2 La statu? Tempo. Yes, perfetto. Giusto per ce la finizio. existasismo exitalismo ci tiu scolo è stato la mal più rilata informatico che in tui vi schia uno è che è autore Sartre Kierkegaard, kai mi devas legi, Cielo iscrivi, <laughs> cial qui ne volas geni iur sanam dano, ciu, ne? pardon betas por mia ciusa pronomso. Ciu, juste, hier figar? Eh, ne, e, certamente yes dankon e tu che è la bellezza di avi uh, monda classo <laughs> vero vero kai dostoevski estar en existado. De quién? De homo. Do, tecnología y instrumento en de grabas, que pro tio, Ci tío scolo ne estas multe de grava en informatico, tutte comprensible, cioè i de diras che mi devas sì, che mi volas sì. Io esso grava esta slide di stato men. Che ogni cosa pli pri tio, Yes, artefaritajo estas eh, margenai. Ancao en metafisico. Kai giuste pro tio mm, effettivo de pena individuo. Do so, voi. Del cittadismo. Ce interesso? kai ne hazarde multa e artistoi ki o estas io mete speciala e individuoi se vi volas au si consideras tiel, estas exista exista listoi difícil. <laughs> do la play grava afero estas la regulo en kiu oni trovi la sintaksa en reguloi de la ento Kaj por ili metafiziko estas a mez, mens aro, aro da aksion kaj derivoj do i ni vere ne sa dar pro tio mm, la etico punta e sequas simple la pragmatisto e este che mi diras ni povas dir ni ni mo dica pri tipo da ni ne parola spetio e noi poco si se scetie che ti va sta mi vola sempre racconti al vi pritio. Nun, estas aliai Estos importos que me volas en conduci, basta, eh? Cai morga o ni morga, efective. Lunde, ni comenzos la tempo linio, e chi mi vola se in nulla Kie estigas tecnologia no vivo? Kai ni havas kelkain manieron vidi tion. No, unue, la tri factori, de novigo, ni ciam trovos, ni ciam trovos la factori, ci, la sequa in factori, for iu aina tecnologia novigo. La unua estas la persona ideoi, homo e havas ideo che diras yes mi volas realigi tio kio ancora ne existas char tio mi interesas por se homo ni ne havas ideo e pro tio la mia historio renkontiĝas multaj homoj en multaj datoj multa ni anca io prescrivo prescrivo la vivo de ci qui con se ne ne sufficias vi povas havi la ideo in se ne havis la giusta tecnologia por realigi la ideo. Kai do la dua factoro estas la haveblai comunikiloi. Kia maniere oni sin informas en la momento en que la homo que havas la idea vivas en que contexto en que contexto estas y el comunicativo tío es la tria factor la sociocultura contexto Hey, follow havas la ideoin kai oni povas realigi teknologio la la la la la teknologio punto se la kontekston esa preta por kompreni kai do oni devas atendi kai hm? kai de kun da jaroi au am ka u centro da jaroi te koni ja centro post Tio vorto, comunichiroi, tio esas la de della Un porto mediatio esas in multa e multa e multae lingvoi. Generale, mi parolas pri comuniciloi, noi nur a mas comuniciloi. A mas comuniciloi estas parto de la comuniciloi. Questa siomete il franchillo de la voyo se poest est inutila. Cittie, comunicilos. se vi havas comunicilo per kio vi sendas de unu enigo eniga pordo kai ciam la sama eligo che esas la eligo a diverse ricevantoi sed vi la ricevanto ricevas la sama non se depende de ilia e coprezoi Tio estas amas comunicis. Se tio ne ciam veras, tio veras por la tradizia radio, la tradizio, la tradizio um, mm, eh, printa i comunichiloi, esos la libroi, alla giornaloi, radio mi amigis televito, sai exemple che ah mi può sanco dire dio nella frue poco anche o telefono esistia pensita oni propodis vendi la telefono kiel a mas comunichilo kiel vi devas preni ion kai audio musico la musica por chiwi e non devas elect musica che dia la musica ne por parole con aria giusto il telefono a un telegrafo anche ne sta sa massa di liquido c'è la reta scultura sendi, sed bo povas dici sentanto, kaj resendi respondon al A, kaj sam ankaŭ la sama valida sforzo, C kaj Č. Tio ne estas amas io Hmm? Tio estas alia, alia, alia da komunikilo. Tio sense. factor. estas malbonae au malpurae au ius simile. Tio esas determinisma aliro, Char vi diras, cae, exemple, la sama homo dias, mi estas clerulo, mi volas nur legi papera in libroi. Cae, tio signifas, libro esa determinisme etike morale bona, cae alia malbona, tio esas determinisma aliero al comunitivo. La alia maniero esas diri, Nu, do, bone, dependas de la circostanza en quelque casoi i comunichi estas in definita sozio o a bona ferro in alia casoi, i mal bona tio esa la alia alia Oni o in construas l'analizo della fattoro i la vazio mi volas en nun, che mine prenas posizio char che foie kai kai um che ho anche di sociologo e chi va determinismo e ha va tre buone idee e per analisi uh, comunichilo e kai forma di che poi costruismo vi trovo un po' astrovi clara e kai utira e uh, concepto e kai homo e in ambo flanco e ambo partito vero Kai mi ju eh, tu i donas exemplo pri tio. Un deterministo estas Marsha McLuhan kanadano. Ĉu vi konas? Ĉu estas en Kanada? Ne, ne, ĉi ne estas Kanada. Ja, hau di si uci nomo. Ja, profesor Oron, kai vivi, o bonen. Ja, li est est deterministo char li eh, vere parolis pri la naturo de comunicilo kai ni usas du concepto de marcha mcluan uno estas la uno concepto estas la varmezo de comunicilo e comprenebile do eh, marcha mcluan scribis per metaforoi li estas Eh, mal academia in sense uh, quasi un poeto che am li scribas eh, mult foie che am li scribis en la sedeca e ne niu comprenis gi che li scribis post dude tride che ha il diris diable li compreni santau e prescaucion che ho caso poste quasi li estus uh, io che che occupava a vera di beni da futuro non che il magisto io simile per se li proposto sleghi Kai esempio la varmezzo eh, estas eh, conceptum in cui mi profondigi sky do mi devas eh diri sincere a vi che tio estas la mia compreno de macho me lo a mi nestias se tio estas vera che io li vendis tamen la mi tio estas vera kio estas varmeco por eh, pardon, por komunikiloj. To, la exemplo de uh, Marshall McLuhan estis electrica ampolo. Electrica ampolo changis la vivon de la homoi, char changis la ritmon de la, de la tago char vi povas havi lumon anca dum nocte en la urbo e tio es grandega ca ordinare oni ne consideras tio un comunichino se lidias che li informa sas nulla se estas informo. forma tiu informo havas valoro en varme comunichiloi, kiel l'elettric ampolo, la messaggio alvenas in certa maniero, havas mal granda resoluzio. Cai pro tio oni devas la ricevanto, la interpretanto, rimarchigu la um, eh, memoru la antauan modelo, interpretanto devas al doni completi la informon che un alvenas della comunichilo mem. Cae tio alti, altigas la temperatura, la emozia temperatura al cio oni rilatas con la eh, con la uh, eh, comunichilo mem. Mi faras exemplo. La unue televidoi oni vidas vidis tre malbone. Char eh, concrete oni devas devas esti tre attenta al kio okazas sur la sur la televido ali kaze oni ne komprenas ne io nai cioè esis malbone resoluzio. kaj tio estas varma por por uh, tio signifas che si vi volas rilatigi con televido vi devas sidiĝi kaj nun rigardi tion kaj se oni parolas vi vi diras silentu mi estas rigardanta televido. tio estas varma la uh, emozio Nun tempe televido mal varmigis, char estas grande resolucion. Vi povas nur rigardeti, cae in un tempe uh, homo erilatas al televido, sam kiel homo erilatis al radio. Antaue, mi uiras, ca estas televido, che diras ion, pe foie mi jetas rigardon, pe faras alian feron. Kai rimar ku ti tio kazi anka u poradio. Mine si as dividis ci ti un belan film on de Woody Allen, uh, ehm, Radio Days. Radio Days. Estas uh, prescribas la vivo en uh, sono en uh, la unua duono de la pasinta yarcento, kai estas momento seno en kiu vividas familion si e ciu silentas, lentas ca ioni oni shalta oni manchatas oni eh, au e ca ascolta sa di programma imagante chi on racconta sta radio imagu chi on poste oni povas tiri automobili on ca ascolti radio che ti signifas en la mecluan terminoi che la comunichilo ma plei foie la nova tecnologia estas ege Se vi memoras kiam uh, eh, interreto igis populara, la mua, la mua, uh, eh, la mua i, uh, eh, reago i esis ege emozie. Mi timas au, yes, mi entusiasmas! Kai poste oni comenzas io prima parme, resoni per tio. Kai generale dirite, lau marcia metua, nova tecnologia, igias varma che poste malvarmigias. Tio estas unu concepto grava. La dua concepto estas la difiniga in metaforoi. Kaj vi povas preni Ie Je paĝo dekvar, prenu, un volu. Kaj rigardu, tiu calesho estas figuro quid. Ci tiu estas fotajo de Vino, prenita la Scienza e Tecnologia Museo Leonardo da Vinci e mia urbo Milano, en Italuio. Tiu estas tipa calesho, ciù ne? Rigardo nun, figuro ses, tiu estas fama automobilo for the Ford For to esta spama, e en uh, pagio de qui. Tu i trovis, tu uh, tiu modello che plu nome oni Cristin Liceo. E si sur mercat sur mercatigita e mi non sent hoc che hanno UA con registrazione. Kai tiu si grava nella storia de de uh, automobiloi, char nerice lusonanoi pois aceti vittio. Cia aspectas? Ci aspectas ciel sence vala calesio. Regardo, estas presca o alla calesio, ciù? Eme vini nenia rimati santaue. Cio signifas tio? Vi havas nova tecnologia, cae por acceptigi la nova tecnologia al societo, unue la varma comunichilo devas maschi de alia conforta comunichilo. Ali caso ogni prima Rigardo figuro sep, tio estas Alfa Romeo 2300 Speed Sport, tio eh, estas tio modelo estas de la 1930 do du de chiaro in poste ancora oni vidas la relato con la calescio, en la designo de la automobilo mem tio signifas che la metafora da origas multe es tia en la trideca e oni ne blu pensas pri calesho tune tamen ancora u estas la meta definita metaforo funzias. Mi dona se vi alian exemplo. Citiu nomigas iPhone. E la angla tio signifas mi telefonas. Citiu tus telefono revoluciis la telefona industrio. Cai rimarchi una nomo, mi telefonas. Ciù la ovi mi nul telefonas per ti cum per tio? Tutte ne! Mi mi ludas, mi mi faras multe inferon, giuste char citivo estas computio, sed estas maschita de telefono. De nove, la definita metafora de citivo de, de computilo estas telefono. Giuste en la nomo. Vi povas trovi multe exemple de tio, kia mi vidas nova. Uh, ah, en... Um, Italujo, oni parolis uh, pri um, mm, vita televido por en conduci iam preta e computiloi en la domoi. Citiu computiloi avis nur la ecrano, ca e ciu en malanta o la ecrano. Sed ili ne diras mi vendas al vi computiloi. Mi vendas al, al vi novan televidon vi jam conas che io fatto televido se per tiu televido vi posso anche auceti crosi la reton, se per sa televido ne sta scoputino ti ho essa sta significo de definiga i metafore che ni vidos cro tra la istorio multa in io dire non mi la messa la definiga metaforo del de mis la di mis con de concluito che va sta nominas bolder j bolder ai li diris che io comunichino povas shangi la definiga metaforo en iu momenton de sia vivo. Tio fenomenos, fenomeno nomigas precomunicigio. Mi uh, scribas ie. Precomunicigio. Estas mia propono por esperantigo de la angla remediation, che anche questo si omette fort ludo cioè ci più di havas comunichilo do estas la sama comunichilo più changias naturo più simile e por tio oni estas construisma e estas interesse e ni usas giuste du ci lo si porto e uno è la determinisma scolo che è la dieta la costruisma scolo che ni usus trago tutta la storia do mi pensas che ni povas fini un mia lezione, cae cis lungo. Dank. Dankon.